кислоталардын химиялык касиеттери металлдардын чыңалуу катары металл менен кислоталардын ортосунда реакция жүргөнүн металлдардын үстүнө газ көбүктөрү чыгуусу менен биле алабыз цинк активдүү металл кислоталар менен ылдам реакцияга кирет темир активдүүлүгү боюнча цинктен кийин турат кислоталар менен реакцияга кирүү ылдамдыгы төмөнүрөөк жез металлдардын чыңалуу катарында суутектен кийин турат активдүү эмес металл кислоталар менен активдүүлүгү нөлгө барабар